Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV, mwendelezo wa habari, matukio pamoja na mikasa. Karibu katika mwendelezo wa kisa cha Mr. Tubi Bakari Omari. Hapa tupo na mke wake ambaye yuko naye kwa sasa. Maneno yamekuwa ni mengi kutoka kwa watu wengi kwamba kwa nini anaishi na mtu asiyeona. Wengine wamediriki kumpigia simu na kumrubuni au kumlagai kwamba amwache ili akawe nao. Je, yeah ni kitu gani ambacho kinamfanya bado anaendelea kusimama na mume wake na amemkuta katika kipindi ambacho akiwa haoni na ikumbuku kuwa Mr. Tubi Bakari Omari aliwahi kuwa na mke kipindi cha aliwahi kuwa na twiti mke, kwa sababu katika sheria ya taifa letu miezi sita kwenda mbele ni mke wako, hata kama bila ndoa, lakini sheria ya ndoa lazima ifuatwe. Tusitumie sheria ya kitaifa ambayo sio rasmi. Sasa Tupo naye hapa madamu kwenda kutuambia kile ambacho kilitokea. Tunaanza kuifahamu historia ya maisha yake mpaka kukutana na Mr. Tubi Bakari Omari na yote yaliyotokea kwenye maisha yao hadi leo hii tunazungumza. Kabla ya kusikia kutoka kwake, nikukumbushe kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha. Hakuna muda wa kuupoteza. Akanamba namba la simu, mi nikampa. Mm. ya kumpa mi nikaondoka nyumbani kafanya kama amempotezea. mm. ah huyu kaka yenyewe mtu yenyewe kaambia haoni, mwambie uongo, haoni vipi? Mbona kaka mzuri handsome boy. Kuna mtu alikwambia haoni? Eh, kuna mdada kaambia yule, mbona haoni? Kaambia muongo, anaona. Na muda utake tu niwe naye. Akasema mm. amna kweli, jaribu kumchunguza. Ambia haya, siku nikapita hiyo, nikaenda nikaa namwangalia usoni. Mm. Mbona macho yake meupe? Afu nambe haoni mm. ila langu lohoni. Kachana mm. nayo kaendelea vipi kaka poa swali swali mi ndo nimekuja kukutembelea akasema mm. sawa basi karibu ndani nikamwambia hapana ndani siingii hapa hapana kusalimia naondoka mm. kwa hiyo nikasalimiana naye pale nikaondoka zangu basi njoo baadaye jioni ambia mm, kaka kama nitapata chansi au muda nitakuja bado hujajua kama haoni. Ndio nikawa sijaelekea manani kama kweli haoni. Mm. Naona muda wa dada ananiongopea. Mm. Nikaenda nyumbani nikanua mboga zangu mie nikapika nikala nikalala. Mm. Siku iliyofuata hiyo nimeenda dukani tena. Nikapita ndio njia kubwa hapo. Mm. Nikamsalimia tena. Mbona dada hujaje? Nikamwambia nitakuja jioni. Sawa sawa, jioni nikaja kamtembelea, kaka vipi? Poa, mambo poa, karibu ndani. Haya, nikaingia ndani. Ah, lakini ningia ndani lakini na sita ndani ndani kwake sasa mm. mtu unasikia haoni, ila rohoni tu naongea peke yangu mm. Nikaingia ndani tukapiga piga stori pale ndani, ah, aka tunacheka tumefurahi, mwangalia ah, kaka tu mzuri mbona mm nikapotezea, napiga stori, anipa hela, nikaenda kupika usiku, nikamletea chakula mm. akala. Alipokuwa anakula pale analazimisha, basi tulale. Nikaambia siwezi kulala, chumba changu kiko peke yake. Mtoto? Mtoto yuko hapo nyumbani, sasa hawezi kulala peke yake. Mm. Da, ah, sawa bwana. Kwa heri, kwa heri. Akatoka kana sindikiza Anapokusindikiza bado hujagundua kama mpaka getini anafunga mwenyewe mlango. Mm. Aingia lake ndani tena mimi huyo kaondoka zangu na safari. Asubuhi nikapika chakula tena nikamletea. Ndio sasa nikaanza kumaki kweli pale. Kana mnoti sura kabisa nikaza. Kumbe kweli kaka haoni. Ah, kini poa. Hivyo hivyo tutaenda sawa. Mm. Watu wananicheka ai maana mmegani wewe tuliache hilo mm. jicho lenyewe halioni la nini ambia amna, yeye naye ni binadamu kama mimi mm. mm, taenda sawa tu mm. haya tukaendelea hivyo hivyo naishi naye tunaishi ah, baadaye nikasema sio kama tanifaa ndugu langu achana nalo hilo halifaa hilo halioni ah bwana ni mtu naye kama mimi nikaendelea kukaa naye. Baadaye katika kuhangaika, sana, tufunge ndoa, tukatafuta hela na bwana tubi tukafunga ndoa mm. Hata akapeleka kifungo uchumba, tukakaa miezi kama miwili mm. ndio akapeleka hela ya mahali tena mm. Peleka hela mahali, bwana Tumbi, mimi ndugu zangu anakataa kuipokea mahali mm. hawamtaki, lakini mwenyewe nimempenda, tunaishi mpaka ilipofikia leo hii tumefunga ndoa, tunaishi, hatujazaa lakini mpaka leo hii tuna mwaka wa pili katika ndoa mm. mpaka mwezi wa kumi na moja mm. nabariki ndoa na, na miaka miwili sasa. Hongera. Bado nampenda Bwana Tubi japo mm. hatujazaa mm. nahangaika naye kanisani, misikitini mimi nina swali mm. makanisani mimi nina swali mm kama niko kati kati kwenye dini zote mm. mimi naenda, lakini kwa ajili ya bwana nani, bwana Tobi mm. ile niuzi pale mm. ndipo inapokuja jazba na kuhangaisha, naenda na wewe na swali kila kona, kila sehemu, nikaamini ila kuna sehemu moja tu umeniuzi, ah, basi mke wangu yaishi, mm. tunakaa yanaisha mpaka leo kuja kufikia hivi. Mm. Tamati hii jana kukutana na mjomba huyu tukaongea naye akatuelekeza ndio kupanda gari leo mpaka hapo stendi. Mm. Mpaka kufika hapa mm. namshukuru Mwenyezi Mungu sana. Sawa sawa. Na Mungu amwepushie malazi bwana huyu aone. Ili watu wapate simulizi ya kusimulia vizuri. Amen. Tupate na sisi uzima kuweza kuendelea na maisha yetu anayemuona mwana binadamu, kuna watu wananiona mimi huyu ni takataka njiani, nambeba kwa pani muda wote. Utalibebaje kwa pani hilo mtu muda wote? Liache hilo. Ni ah, mtu tu naondoka naye kama kawaida. Mm. Namvika shati na puliza perfume, tunaenda na safari. Mm. Ila watu hafanye nini? Hawapendi. Niendelee na yule bwana. Kinapiga moyo konde, naendelea naye. Mm -hmm. Kwenye kutembea huko mpaka inafikia unakutana na watu nakutana na wanaume wazuri mbali mbali. Mm. Unampa barua anaisoma, akimaliza, dada, huo naeje? Mme wangu anakuangalia, maambie mara tatu, dada, basi baadaye utakutumia, naomba namba yako. Namba hii hapa kwenye karatasi. Baadaye hatumi ile hela. Mm. Akipiga simu saa nne saa tano za usiku usiku. Mm. Dada, eh, saa hizi ah, kwa melon namba wana Haya basi poa, baadaye haya kesho haya au mwingine nitakutumia kesho. Mm. Atumi atapiga simu siku kuja. Eh, kwa lengo la sijui lengo lake sasa nania ni nini. Mm. Au mwingine anapiga simu tu nikimpa mangu kupokea, mm. ananyamaza aongee. Akisikia mimi anaongea, halo eh, vipi? Uko wapi? Uko nyumbani? Hapana, niko kazini nimetoka. Ah, basi samani kidogo kwa nyumbani. Ah, ah mimi nishatoka nyumbani. Huyo ambaye anakwambia au aliwahi kukwambia muache wewe mume wako? Anakwambia ah, msiku mmoja tu ndio kukutana wewe mbaba, simjui ni kabila gani. Mm. Ndio anambia achana naye wewe, mtu wenyewe haoni. Kwanza wewe kwake wewe ni mdogo. Yaani mimi mkubwa yeye mdogo mume wangu. Ambia ah, hivyo hiyo utaishi. Yule baba kila kikaa mm. ananikonyeza mpaka mm. nimeondoka ile sehemu ndako anasoma karatasi ile. Yeye yeah, ananikonyeza, anambia mimi sitaki. Nikamwambia mume wangu, unamwona baba ananikonyeza, mimi simtaki. Ananiambia mbea we, mimi mlako mkubwa sio mtoto. Unamwambia baba? Nimemwambia mimi mkubwa sio mtoto, ungekuwa wavutana ungemdanganya, sio mimi. Mm. Basi kaendelea safari tukaondoka. Lakini nilienda kumwambia mbele kabisa mume wangu, pale ngoogopa pale tutaanza ugomvi. Mm. Nikimwambia atagomba. Na na ni kweli kwamba wewe ni mkubwa kwake. ndio mme mmemzidi mwaka. Mmoja. ndio Mm. Ehe, basi tukaendelea na safari hivyo mpaka usiku. Ndio nikamwambia sasa. Mm. Mama yule baba yule yule anataka sasa so, ukimwambia umemuona yeye mwenyewe atajamuona. Eh, sasa hujamuona, umemuona sehemu fulani. Nilikuwa ninaongea naye, ah yule ah sawa. Hmm. Basi ah ndio tunaendelea hivyo na kazi zetu. Mm maisha yakawa yanaendelea yanasonga mbele maisha yangu mpaka leo hii. Na sasa hivi ukiwa ni mke wa ndoa. Mimi ni mke wa ndoa. Na siku ya kwanza mnakutana au ambaye alikuona akakuuliza dada, umeolewa? Ukamwambia hapana. Ndio. Yaani nimwambia yote, niwahi kuolewa, nimeachika na mwanamume yule sikuachika naye hivi hivi, wazazi wake. Mm. Nilimwambia yote, mm. sikumficha. Lakini ulimwambia baadaye, sio siku ya Nimwambia baadaye, sababu eh. nijua kimwambia karibuni mm. huwa za kapaniki mm. kwamba kwa kuwa mimi sina macho na muda ndio maana mm. nimepiga kifua mm. ehe, mimi ni mkubwa. Wewe ni mkubwa sana. Ndio na baada ya pale kipindi ambacho mmekutana, kumbe kipindi cha mwanzo anadai kwamba kuna wakati anasema hakukulaumu, alihisi kwamba unafanya alitumia lugha nimeisahau, kwa anayekumbuka atatuambia, lakini lugha fulani kuashiria kama mizani, kupima kwamba je, huku au huku, mpaka akatuletea stori ya Kilungule, ni kitu kama hicho Kilungule. Hiyo ilikuwaje? Ai, ah, hapo mmekata anaishi yeye peke yake mm. Mimi nilikuwa anaishi na mwanamme ehe, ule mwanamme sasa kama ni hawalangu tu mm Tulishaachana lakini bado anang'ang'ania vyombo vyangu. Mm. Vyombo vyote nilikuwa mm. vya kwangu mm. mpaka mm. leo hii. Mm. Bwana yule tumepekeshana mpaka polisi. Mm. anantaka simfanye nini? Simtaki. Kisa? Kwa nini umepata mwanamume mwingine? Mm. Nikamwambia mimi nimepata mwanamume mwingine kwa sababu hujui matunzo ya mwanamke. Mm. Mwanamke ni kula. Mm. Mwanamke ni kuvaa. Mwanamke ni kodi. Mm. Kodi jilipia mwenyewe. Kula njijue mwenyewe. Ni sabuni mwenyewe. Baba kaa pembeni. Huyo sio yule mume wako. Hapana. Mm. Huyo ni hawala tu. Mhm. Mm kwa kutokana ah, shapata mtu mwingine kule. Huyu ngoja nimweke pembeni. Mm. Angalia mtu anayekutunza. Mm. Japo haoni. Mm. Lakini ananitunza, nakula, navaa. Mm. Kama unavyoniona yote matunzo yake yeye. Na akiwa haoni. Haoni. Angeona je? Angeona hivi ingekuwaje? Hatari sana. Basi yule kaka sasa tupeleke mpaka polisi huko ananipiga kila kona anayokutana naye. Mm. Yeye ni matusi. Mpaka kesho ninavyokuambia. Mm. Naweza katuma namba nyingine tu ngine anakupigia. Mm. Sasa kipindi ambacho umeshaanzisha mahusiano na Mr. Tubi, alafu anakuja kugundua kwamba kulikuwa kuna mahusiano mengine yalikuwa yanaendelea, hata kama mlikuwa bado hamjaanza kuishi wote, bado hamjafunga ndoa. Ulijisikiaje hali ya kuwa, au wewe ulikuwa hauna malengo na Tumbi, au ulikuwa yani kiu moja kwa moja nilikuwa sina nia ya kwamba naweza kanioa. Kwa nini? Kwa ajili ya hali yake tu, jinsi maisha yake alivyo. Mm. Kwa kweli sikuweka nia ile moja kwa moja ah, atakuja kuwa mme wangu, moja Mm. tu niishi naye kama awala naye, kama atakuwa kama yule namtema na yeye mm. lakini Mungu akasema hapana, huyu atajirudisha akili mm. Kweli akajirudisha akili mm. Kifika pale matumizi chukua, unaondoka mm. matumizi chukua, unaondoka. Sasa kama nanipa matumizi, basi ngoja tu kukubali nikae mm. Kweli nikakubali nikakaa mpaka anapofikia tamati hii hapa mm. Sasa swali langu linakuja, kama ulikuwa au kipindi ambacho yeye anakuja kujua kwamba kulikuwa kuna mwanaume mwingine ulikuwa bado haujawa na lengo la kuolewa naye kwa sina nia la kuolewa na yeye. Kwa hiyo kwa kujua kwake haikukupa shida Ehe. au ilikupa shida kiasi? Yaani ilinipa shida kidogo kwamba kwamba da mtu mwenye kumbe haoni, ah, ngoja tu niishiishi naye tu mwangalie mm. mazingira yake labda atakuwa vipi mm. lakini ile nia kusema kabisa ah, naenda kwake nitaolewa mm Nilikuwa sina nia hiyo kwa kweli tu. Wengi pamoja na familia walikukatalia wakawa hawamhitaji kabisa. Hawamtaki mpaka kesho. Mpaka kesho. Hawamtaki. kitu gani ambacho wewe kilikuvuta kwake? Mimi kunivuta kwake na hali yake yote nimekubali, nimechoka kuhangaika na wanaume. Mm. Niseme ukweli kutoka mm. moyoni. Mm. Nimechoka kuhangaika na nani? Mm. Na wanaume. Mm. Kesho huyu, kesho huyu Umjua atakupa mamalazi nani? Mm. Ndio maana mmeamua kukaa kimya. Kupika pakua mme wangu aka tunaishi. Mm. Nimechoka mm. kuhangaika na wanaume mengine. Ndio maana nikamkubalia mzee Tubi. Mm. Mpaka leo naishi naye. Kuna mtu mwingine atajiuliza sasa, umemkubalia yeye ukiamini kwamba hatakuwa na tabia kama za mwanzo, au umemkubalia kwa sababu ya hali yake kwamba akiwa hivi basi hawezi kuwa na wanawake wengi au mkubalia kwa upendo? Hapana, mmemkubalia kwa upendo tu azati kutoka moyoni mwangu mm. Ndio kama tutapata watoto hewa alhamdulillah, hatukupata Mungu mwenyewe ndiye atakayejua mpaka mm. hivyo Mungu atakapotuelekea mbele mm. ndio huu ni mwaka wa pili, huu ni mwaka wa pili, sio mbali kuanza kusema kwamba hamkupata watoto eh? Ndio, huwezi jua mbele. Umetaja miaka 38. Eh. Na umewahi kuwa na mtoto mmoja? Ndio. Kumzaa mimi mwenyewe. mwenyewe. Ndio. Kutoka katika ndoa ile ya kwanza. Ndio. Mahusiano na yule baba wa ndoa ya kwanza sasa hivi ukiwa katika ndoa ya pili. Yule baba sina mahusiano naye yoyote. Mtoto? Mtoto niko naye peke yangu. Anawasiliana na babake? Hapana. Kwa nini? Mtoto mimi nimempeleka kijijini. Mm. Anaishi kijijini huko mm. ndo anakokaa. Ila siku akijisikia hata jana kapiga mm. nikampa mume wangu, ongea na huyu mtu mm. anawasiliana naye. Huyo mume wako wa kwanza? Ndio, yaani anaongea naye kwanza, anaongea na mume wako sasa. Ehe, ehe, ajili nimemwelekeza yuko ehe, hivi na hivi na hivi na hivi Eh. Anaongea naye, anacheka naye, anapanga naye kila kitu. Mazungumzo yanakuwaje kidogo tu tu hivi? Ah, kwa kuwa anapiga simu tu kusalimia. Eh. na ananipa usia eh. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Yeye mume wa kwanza anakupa usia. Ananipa usia kwamba mume uliyempata mm. na kwamba utulie naye mm. yaani ukae utulie kwamba ujue niko kwa mume mm. tulia na huyu mmoja mm. kweli nashukuru kwa nasaha zake mm. na ndo anaongea na mwenzio anaelewana, bwana atulie, atulie kweli mm. kweli, mmetulia na bado nampenda. Unampenda wa kwanza huyu Ah. Yule kwa keshaoa na mke na watoto wawili. Sawa. Na yeye huyu uliye naye Mr. Tubi naye aliwahi kuwa na mwanamke na aliwahi kuwa na mwanamke na watoto wawili na mimi mm. nawasalimia kama familia yangu. Vile vile. Kama, kama ya kwangu tu. Ndiyo. Mpaka kesho naongea nao watoto kama anakuloza na mke wake naongea naye vizuri. Mm. Sijui yuko baadaye itokee nyingine. Mm lakini mpaka leo tumeongea naye jana mm. Ehe, kwa hiyo hakuna ugomvi. Sawa. Ndio. Changamoto kubwa sasa ambayo kwanza, mara ya kwanza kabisa ulipogundua sasa kwamba huyu kumbe kweli haoni, na ulikuwa umeshamuona mwanaume handsome, tunaweza kuishi pamoja, kujenga maisha, wazo gani lilikujia katika akili? Ah, niliwaza tu kasema ngoja tu nikae naye Nimechoka kuhangaika na wanaume. Sawa. Ndio. Aha. Mpaka hivi sasa kwa muda ambao umeishi takriban miaka miwili. Ndio. Huu mwaka wa pili mwezi wa kumi na moja mnafanya anniversary ya miaka miwili. Ndio. Ehe. Kwa muda wote ambao mmeishi wote. Ndio. Changamoto ipi ambayo imekuwa ni kubwa zaidi upande wako? Yaani kwa kweli kwa mimi niseme binafsi, mm. changamoto yangu kubwa mm yani hata bora ngepata kazi. Wewe ungepata mimi okay. kazi yoyote ile nifanye. Mm. Na je, ngepata kazi mm. nitaondoka leo atakuwa anapikiwa na nani asubuhi? Mm. Basi napata tu ni mawazo tu mengi, fikra nyingi tu. Mm. Au basi ningepata hata kimsingi mm. mfungue hapa nje. Mm. Kama nilivyokuwa nimeweka mwanzo meza mm. keki kimsingi kimekufa. Mm. Nilikuwa nimeweka vindizi, machungwa, umekufa kwa ajili ya kula mm. utamwambia atoke aende kutafuta yule ataenda wapi mm. hana jinsi ndio tunafua kama hivyo tunapiga pasi itokea nguo mimi hata lundo nafua naanika mm. nikikauka nakusanya nakunja atakanyoshe mimi nanyosha mm. tunapata hela ya ugali tunaishi hivyo Sawa. Ndio maisha yetu. Sasa kama kuna mtu mm. anaweza akasema ah, Mashuku bwana, ngoja kusaidie hela msingi hii hapa. Mm. Pia tumefadhiliwa kwenye chumba tunalala. Mm. Lakini takiwa na sisi tupate mwamko. Mm. Hata tuwe na sehemu yetu, hata kiwanja chumba kimoja kama hivi mm. ngalungusha makuti mm. ingalau nitatandika hata mkeka kigodoro pale nitalala kuliko kutegemea kwa mtu akikufukuza siku mm. unaendea wapi? ya utakuwa mgeni wa nani? Wao kama kuna mtu kweli anaweza kunisaidia anisaidie chochote kile, yaani uwezo wote atakaoweza kuwa msaidia mm. bana mashuku na mmeo ah, sehemu hii hapa hata ni kibanda kimejengwa miaka hiyo hata ni kiwanja tu naweza kupalima mimi nikazungusha tu makuti basi. Na koka msingi nikiapo nje. Mtoto ndo yule. Yuko darasa la tatu sasa. Mm. Upate peni, upate daftari, upate unifomu Bado hajala. Baba wewe, mama wewe. Japo nasoma na mume, lakini naye namsaidia matatizo alikuwa nayo. Mm. Mita moto ndo hizo nyingi. Na kaa sometimes nafikiria sijui ni hmm? sijui mkimbie yaani inakuja moyo tu unatibuka, unaweza akaongea afu mimi kaifa kama simsikii, lakini hasira, maisha haya ataenda wapi yule? Mm. Hata unyanyuka akasema mia mbili hapo mezani, basi nabaki nalia, nalia zikiniisha basi kalangu ki. maisha yanaendelea, maisha yanaendelea, tunaenda tunachuma mbilimbi mm. unazijua mbilimbi ndio yeah. Ila kwa wasioifahamu waelekeze vizuri. Nachuma mbilimbi juu ya mti mimi pale mm. ninazichemsha mbilimbi natia kwenye chupa mm. zinakaa zinakaa kama zimepikwa, mimi nazimina kwenye bakuli zile, nimepata ugunga robo, tunapika tunakula mm kiungo ni chumvi. Kuna mwanamke yote anayeweza maisha haya ajitokee tu aseme na mwenzangu na mimi niko kama hivyo. Sijamuona hata siku moja. Hao ndio maisha yangu yote naoishi changamoto ndio hii hapa. Mm. Wanawake wenzangu tu wanaonisikia. Najua wanasikia wengi na wananiona wengi. Mm. Nao waweza kusema da, mwenzetu kweli ila wengi najua wananijua mtaani, napita kaenda kukopa mhogo, nitakulipa mwakani, nitakulipa lini, wananivumilia mm. tu mpate kuweka tumboni. Siku zinaenda, je, yule mtoto aliyekuwa kijijini ataishi maisha gani? Ana yaani changamoto nyingi Baba nyingi. Yake anafanya nini? Kwa nini asimsomeshe? Baba yake katoweka tangia kipindi hicho, hana mawasiliano na huyo mtoto wala shule. Si umesema kwamba baba yake ilikuwa tunawasiliana siku mbili hizi, anawasiliana tena. Ukimwambia okay, masuala ya mtoto tu mm. umeharibu wewe, si upo mm. mhudumie. Sawa, kitu ambacho unakipenda zaidi kwa mume wako sasa hivi? Kitu unachokipenda kwa mume wangu kwa sasa hivi yani wanampenda sana tubi mm. ila Mungu aweze kutusaidia mm. tuweze kusonga na maisha, lakini kama maisha yenyewe ndio haya, mm. sisemei dhambi, naweza nikaondoka sababu navumilia, nachoka. Kama kuna mtu kweli ataweza kumsaidia, kajitokeza tukapata hata pa kulala, na mara kibao tu naenda kuomba msaada, mi mwenyewe naenda naye kama kuna viunga tukipewa tunapika. Ni msaada wa kihela tunapewa labda elfu mbili, elfu tatu tunanunua dawa. Sio tunakula ile hela naenda kununua dawa. Mpaka dawa nakuja nao hapa na hizi mnaiona. Mm. Dawa ya macho. Dawa ya macho. Mm. Tumeenda kuinunua kule Temeke. Nikamwambia asubuhi twende. Tukaondoka kwenda kununua ile dawa. Mm. Akija mimi akilala namwekea machoni asubuhi, mchana, usiku. Mm ndio tunapata kuishi. Kitu gani ambacho haukuwahi kukitegemea kabisa kukiona au kukifahamu kuhusu yeye, ukiachilia mbali swala la kutokuwa na uwezo wa kuona, ulipokuja kukigundua kikakustaajabisha? Yaani eh, ni hili swala moja ile ambayo ukasema ah, labda atakuja kuona mm. Ah, mbele hali inazidi kuendelea vile vile mm. Kasema ah, hii eh, hali hii itaenda hivi mpaka lini? Unajua wanawake tunakuwa na changamoto na ya mbalimbali. Mm. Unaweza kusema eh, ngoja nimpeleke hospitali labda atapona. Kama mbona kila dawa na msaidia mbona haponi? Mm. Kwa hiyo unakuwa unaelewa mfundo unafanyaje? Mm. Au kachume mwarobaini nje nimuogeshe au nimnyweshe. Unakuwa mm. na mawazo mengi tu. Wao ndio changamoto na langu nyingi ndio kama hizo. Aye kwa kwake yeye mwenyewe. Tulimwambia aseme neno moja, kwako kwa alisema maneno mengi kidogo. Na wewe pia unamwambia nini mume wako? Mimi nampenda kwa kweli mume wangu mm. Kama atakuwa bado na moyo na nia na mimi mm. tutaishi mm. daima milele, sijui mm. aje tena. Yeye abadilike, anabadilikaje? Ndio hivyo, akija akibadilika tena, unajua ugomvi ndani ya nyumba auishi tuachane na hayo masuala ya ugomvi. Mi sina la ziada. Tumemsikia Madam Farida, ndio tumemsikia Madam Farida aliyoyazungumza, mawasiliano yako chini ya video hii. Mazuri tu ya bebe, mabaya tu ya bwage. Nikukumbushe tu Ulikuwa nami MC mtangazaji Kelvin Shayo. Fanya booking yako mapema kwa kuchukua namba zilizokuwa chini ya video hii